चलिए जो है अब देखिए जो पैरोल है ना पैरोल अभी तो हमने दिखाया सिर्फ थ्योरी थ्योरिटिकल चीज दिखाया कि क्या क्या करना होता है किस प्रकार से करना होता है अब हम लोग करने वाले हैं कि जो अभी हमने थ्योरी के रूप में बताया समझाए उसको टैली में हम लोग करने वाले हैं ठीक है टैली में जो फीचर्स जो अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर ये जो ये भी फीचर्स है प्रोवाइड किया है टैली ने पेरोल पेरोल अकाउंटिंग का पेरोल फीचर्स <clears throat> तो मेंटेन पेरोल वाउचर का काम करके और हम लोग को वो काम करनी है ठीक है ना तो हम अब काम करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से टैली में किया जाए सैलरी को किस प्रकार से तैयार किया जाए ठीक है जो हमें लग रहा है कि जो एक्सेल वाला जो काम कर लिए होंगे जितने लोग किए होंगे तो उनको एक्सेल पे जो देखे होंगे बहुत बढ़िया मजा आएगा समझने में वहां भी समझ में आ गया होगा और यहाँ भी समझ में आया होगा अगर हम ये भी बोलना चाहेंगे अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा ठीक है है भी आप लोग जान ही रहे कि आप लोग के पास है सारी चीज तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब जो यहाँ से जो चीज हम दिखाए ना वही सारे चीज काम करना है इसी के अनुसार काम करेंगे देखेंगे फिर कि एक सैलरी हम लोग अच्छे सैलरी तैयार कर चुके होंगे ठीक है ना इतने एक सैलरी जो होगा उसको हम तैयार कर चुके होंगे उसको हम दिखाना चाहेंगे अब जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं ठीक है फिर नहीं जो लेट से आ रहे हैं उनको पता भी नहीं कि कितना टाइम हो गया किस टाइम ज्वाइन करना चाहिए ठीक है क्योंकि देख रहे हैं कि दिया गया है कि आठ पंद्रह तक ज्वाइन करना है लेकिन टाइम चल रहा है लेकिन फिर भी कोई ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं तो अब देखिए यहाँ से जो पहले को हम ओपन कर रहे हैं ठीक है पहले को ओपन करने के बाद नई कंपनी हम बना लेते हैं नई कंपनी के पैरोल को हम तैयार करना चाहेंगे ताकि वो पूरा बहुत बढ़िया से क्लियरली आप लोग को समझ में बहुत बढ़िया से ठीक है ना तो हम दिखाना चाहेंगे अच्छा बताइए कि कंपनी अगर मुझे क्रिएट करना होगा तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए क्या की प्रेस करेंगे कंपनी मुझे बनानी है नए बनाना चाहते हैं कंपनी इसमें है मेरे पास बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिलेगा जैसे कंपनी है अंकित कंपनी के नाम से दो है फिर डेटा अलग अलग कर दिया गया था और फिर एक देखिए हॉपर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है जनसन जनसन है फिर राज एंड कंपनी है टाटा है प्राइवेट लिमिटेड है एक और नई कंपनी हम बनाना चाहते हैं तो नई कंपनी बनाने का शॉर्टकट क्या होगा कौन बताएगा सबसे पहले sir alt plus F three अच्छा अल्ट प्लस एफ थ्री जी सर ने भी बताया अल्ट प्लस चलिए सही बात है तो हमें क्या करना होगा कि हाँ राइट रोजी तो अल्ट के साथ एफ थ्री हम की प्रेस करेंगे ठीक है ना कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए और कंपनी के बारे में जो काम करना होता है ना कंपनी इंफॉर्मेशन से हम लोग कर लेते हैं ठीक है तो कंपनी फॉर्मेशन में जैसे देख सकते हैं select company set company create company आ रहा है तो क्रिएट कंपनी आ रही है यहीं से जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं नई कंपनी को ठीक है तो एक नई कंपनी थोड़ा हम उल्टा पुल्टा नाम की कंपनी बनाते हैं ठीक है तो एक और कंपनी का बनाना चाहेंगे क्या किस नाम से बनाए नाम से हाँ चलिए कोई दूसरा जैसे बोल रहे ना उल्टा पुलटा कुछ नाम डालते हैं ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे डोनाल्ड ही डाल देते हैं डोनाल्ड प्राइवेट ये भी लिमिटेड डाल दीजिए हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं इस प्रकार से देखिए और ये हम डाल देते हैं काली स्थान सासाराम ठीक काली स्थान सासाराम आगे इंडिया डाल दिए हैं उल्टा उल्टा नहीं डाले चलिए हाँ हाँ नहीं डाले उल्टा पुल्टा नहीं डाले डोनाल्ड लिमिटेड नियम है उसके अनुसार डाले हैं आप देखिए यहाँ पे हम स्टेट लेते हैं स्टेट कौन सा है तो बिहार ले लेते हैं और पिन कोड जो भी यहाँ से होगा ये डाल देते हैं जैसे ना बयासी ग्यारह पंद्रह यहाँ का एक मिनट बयासी ग्यारह पंद्रह है तो ये हमने डाला ठीक है टेलीफोन का नंबर जो कोई भी होगा वो डाल सकते हैं अगर मान चले कि इस प्रकार से तो आप जानते हैं बहुत पहले से बनाना पासवर्ड है पासवर्ड डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बाकी एंटर एंटर की प्रेस करके आप सेट कर लीजिए देखिए कोई क्या उल्टा वही डालिए जो याद है वो गजब हाँ हाँ बिल्कुल याद आएगा डोनाल्ड को याद करके रखना है कि बहुत बड़ी कंपनी है डोनाल्ड अब देखिए कंपनी बना चुके हैं तो कंपनी परमिशन सब बैक आना चाहेंगे जिसके लिए एस्केप की होता है ना एस्केप की प्रेस करेंगे हम बाहर आ जाएंगे गेटवे टेली पर आ जाएंगे आ चुके हैं गेटवे टेली पे अब इस गेट ऑफ टेरिंग यहाँ पे जो शो कर रहे हैं ना एसी पे हमें जाकर एक्टिवेट करना है चीज ठीक है एक्टिवेट किसको करना है तो जो एक्टिवेट हम करना चाहते हैं वो हमारे लिए आ, मतलब अकाउंटिंग फीचर्स है अकाउंटिंग क्योंकि पैरल पे काम करना चाहते हैं ना पैरल कहाँ पे है अकाउंटिंग फीचर्स में तो अकाउंटिंग फीचर्स का हम काम करना चाहेंगे ठीक है जिसके लिए ए फिलेवन के साथ ए फोन की प्रेस करेंगे स्टेप में ही बताया गया है कि क्या काम करनी है ठीक है तो ये जितने भी शो कर रहे हैं ना ये सबको बंद कर देते हैं क्योंकि ये सबका मुझे काम नहीं है सिर्फ पैरोल का मुझे काम है पैरोल को रखेंगे ठीक है और पैरोल करने के बाद ये सबको हम बंद करके रखते हैं क्योंकि सिर्फ मुझे पैरोल में काम करना है ठीक है डोनाल्ड तो जाकर ये जो कॉस्ट या प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट आ रहा है जिसमें मेंटेन पेरोल आ रहा है जिसको हमें क्या करनी होगी यस कर लेनी होगी एक्टिवेट करने के लिए ठीक है ना अब कंट्रोल के साथ एक ही प्रेस करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा वो चीज हमने कंट्रोल के साथ एक ही प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया ठीक है एक्सेप्ट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक चीज क्या देखने को मिलेगा कि पहले जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आता था पहले देखते थे ना यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन रहता था और इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर लेकिन अब एक नया चीज देखने को मिल रहा है क्या पैरोल इन्फॉर्मेशन आ रहा है और यहाँ पे क्या नीचे मिल रहा है पेरोल वाउचर्स मिल रहे मिल रहे हैं ना देखने को तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि वाउचर यानी ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन जो होता है ना उसको रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग इन्वेंट्री कोई भी इंफॉर्मेशन होता है ना इंफॉर्मेशन हम डालते हैं ठीक है इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उस इंफॉर्मेशन के लिए किसका इंफॉर्मेशन डालिए तो पैरोल का इंफॉर्मेशन डालिए तो पैरोल इंफॉर्मेशन में जाएंगे आप देख सकते हैं कि जो हमने हेट अभी वहां पर बताया था ना कि कुछ फीचर्स है मास्टर्स है पैरोल इंफॉर्मेशन का जो शो हाँ, करेगा जिसमें हम क्या क्या बनाएंगे पूरे स्टेप हमने लिखवाया है ठीक है तो अब देखिए सबसे पहले पे हेड आ रहा है हेड्स आ रहा है इम्प्लॉय ग्रुप्स आ रहा है इम्प्लॉय आ रहा है यूनिट आ रहा है वर्क में और फिर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप आ रहा है टाइप ये सबका हम यूज करेंगे क्या करते हैं देखिए सैलरी डेटा सभी हाइड है क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज का नेम वगैरह नहीं डालेंगे ना तब हाइड ही रहेगा तो सबसे पहले हमें क्या बनाने की जरूरत है तो उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पूरे स्टेप लिखवाया गया ना सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप में जानी होगी और ये चार प्रोडक्शन जो सेल्स डिपार्टमेंट जितनी भी डिपार्टमेंट है सबको बना लीजिए आप ठीक है तो एम्प्लॉय ग्रुप में हम गए ठीक है एम्प्लॉय जो ग्रुप है ना इस एम्प्लॉय ग्रुप में गए <laughs> ग्रुप्स में जाकर एक एंडर की प्रेस करके और क्रिएट हमें करना है क्या क्रिएट करना है सारे डिपार्टमेंट का नेम जैसे सेल डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट ठीक है और उसी प्रकार से परचेज डिपार्टमेंट ठीक है परचेज डिपार्टमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट और फिर यहाँ पे एच डिपार्टमेंट और स्टोर होता है स्टोर भी आता है स्टोर डिपार्टमेंट डिस्ट्रेस डिपार्टमेंट बहुत सारी चीज इसमें होता है ठीक है ना जितने भी डिपार्टमेंट्स चल रहा होगा आपकी कंपनी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जितने वहां पे डिपार्टमेंट्स है जितनी एरिया है ना सब जिस एरिया में लोग काम करते हैं उसको आपको बना लेनी होगी किसमें इम्प्लॉय ग्रुप्स में जाकर क्लियर अब इम्प्लॉय ग्रुप्स में हमने बना चुके हैं सर पैरोल का नोट्स नहीं है हम अपने पास ग्रुप में नोट सेंड करिएगा अभी तो लेट से ज्वाइन किए हैं हम भेज दिए सबको दे दिए मैं झूठ भी बोलता हूँ अब देखिए यहां से क्या करनी है कि अब दूसरा क्या है कि एक तो हमने बना लिया जो हमने दिखाया कि एम्प्लॉय ग्रुप वाला एम्प्लॉय जो नेम आ रहा है ना एम्प्लॉय नेम यानी एम्प्लॉयज में जानी होगी एम्प्लॉयज में जाकर एम्प्लॉय का नेम को क्रिएट करना पड़ेगी बनानी पड़ेगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉयज ग्रुप के बाद नीचे आ रहा है एम्प्लॉयज तो इस एम्प्लॉयज में जाएंगे उसको नेम यानी कि एम्प्लॉयज के अंदर नेम को क्रिएट करते हैं नेम जैसे भी बताया ना कि मोहन हमने देखिए मोहन को बनाया था ठीक है लिख लेते हैं मोहन मल्होत्रा एक मिनट मोहन हाँ। चलिए मोहन पूरा नाम डाल दे मल्होत्रा ठीक है उसके बाद देखिए जो अंडर आ रहा था ना अंडर जिसको बोले हैं संजीव ने बोला कि ये क्या सर है ये सेल से चार क्या ये वहां तो समझ में आ रहा है लेकिन ये सब समझ नहीं आ रहा है तो समझने के लिए देखिए ये चीज है जो उसको हमने बताया ना कि अंडर आ रहा नहीं इस अंडर में आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ से ठीक है ना वही अंडर वाला था तो अब बताइए मोहन मल्होत्रा किस में काम करते हैं तो चलिए क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है ज्वाइनिंग का डेट डालेंगे अब ये जो जैसे कि आप स्टूडेंट से पढ़ते हैं ना स्टूडेंट का कोड मिलता है नंबर मिला है आप लोग के पास वन फोर से स्टार्ट है आप लोग का ठीक है तो इस प्रकार से अगर मान चले कि और जो इम्प्लॉय होते हैं इम्प्लॉय का भी कोड होता है इम्प्लॉय का भी नंबर होता है ठीक है ना तो जो नंबर होगा वो नंबर हम क्या कर देंगे यहाँ पे फिलअप कर देंगे ठीक है ना उस नंबर को हम फिलअप करेंगे उसका डेफिनेशन क्या है वो डालेंगे फंक्शन क्या है लोकेशन क्या है किस लोकेशन पे है और यहाँ पे जेंडर क्या है मेल है फीमेल है ये सारे से डाल देंगे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है डेट ऑफ बर्थ अगर सोच रहे हैं कि डालना जरूरी है तो डाल सकते हैं ठीक है मान चलिए एक पांच उन्नीस सौ नब्बे डाल देते हैं ठीक है इस प्रकार से अब ब्लड उनका ग्रुप क्या है ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ए पॉजिटिव है ये है पी है क्या है वो सब डाल सकते हैं ठीक है ना ब्लड ग्रुप में फादर्स के नेम क्या है अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं गणेश मल्होत्रा डाल देते हैं मल्होत्रा ठीक है अब उनका एड्रेस क्या है मान चले कि ये कहीं और का जो भी है अगल बगल वो डाल देते हैं जैसे विक्रमगंज का है विक्रमगंज ठीक है और विक्रमगंज रोहतास बिहार इस प्रकार से डाल देते हैं रोहतास और नीचे में बिहार डाल देते हैं तो अब देखिए उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है कॉन्टेक्ट नंबर भी डालनी होगी ठीक है और जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो नंबर हम डाल देंगे ठीक है डालने के बाद एंटर करके आगे बढ़ेंगे उनका ईमेल आईडी क्या है ये सारे डिटेल्स होता है इंफॉर्मेशन होता है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लॉयज ठीक ना इम्प्लॉय का ये बेसिक चीज इंफॉर्मेशन होता है जिसको डालना मतलब डालना चाहे तो डाल सकते हैं इसे डालना भी पड़ता है डालिएगा तो बेटर होता है बहुत बढ़िया चीज होता है ये अब बैंक का नेम है मान चलिए कि बी ओ बी डाल देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा डाल देते हैं और अब उनका जो भी अकाउंट का नंबर है ना वो अकाउंट का नंबर हम डाल देते हैं ठीक है अब डालने के बाद उसके बाद बैंक सॉरी ब्रांच उनका है ब्रांच हम डाल देते जैसे सासाराम का ब्रांच है सासाराम ब्रांच डालने के बाद उसका जो अकाउंट्स का नंबर है वो अकाउंट्स का नंबर हमने डाल दिया इस प्रकार से एंट्री सेट कर लिया ऐसे ही और लोगों को जैसे कि बनाना चाहिए ठीक है हिमेश कपूर के नाम से बना लेते हैं और इन ये, ये चार वाले हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है एम्प्लॉय के नंबर इनका भी कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना अगर मान चले कि एच वाले तो पैसे देते हैं एच को पैसे बीतता है लेकिन मान चले प्रोडक्शन प्रोडक्शन ही बनाए हैं ये प्रोडक्शन को तो हम बना लेंगे ठीक है प्रोडक्शन को भी बना लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने ले लिया चार नहीं लेंगे सिर्फ एक मिनट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है ये चार किस आ है वो गलती सिलेक्ट हो गया इस वजह से अब लोग ये सब चीज आपको डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं इनका भी अगर डेट ऑफ बर्थ डालना चाहेंगे ब्लड ग्रुप डालना चाहेंगे ठीक है फादर्स नेम डालना चाहेंगे उनका address contact number email ID bank के नेम ये सारी चीज जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं हम नहीं डाल रहे हैं सब ठीक है आप लोग जितने को डालना होगा डाल सकते हैं अब देखिए हमने बना लिया ना यानी कि अभी इम्प्लॉय ग्रुप बना लिए इम्प्लॉय के इम्प्लॉय में जाकर इम्प्लॉय का नेम बना लिए नेम बनाने के बाद अब क्या करनी है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ स्टेप थ्री में यूनिट्स को बनानी पड़ेगी ठीक है ना यूनिट्स का मतलब जिनमें उनको सैलरी मिलता है जिनमें उनको पैसे मिलते हैं ना वो सारे चीज आपको बनानी है यूनिट तो कहाँ मिलेगा देखिए यहाँ मिल रहा है यूनिट्स वर्क मिल रहा है ना तो इसको सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी क्रिएट क्या जैसे मंथ्स ये बनानी पड़ेगी ठीक है मंथ डेज uh, शॉर्ट में जिस प्रकार से पहले बना देता ना इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाकर आप जिस प्रकार से वहां पे यूनिट को क्रिएट करते हैं आइटम आइटम के लिए तो वैसे इसके लिए भी आपको यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है और मान चले कि अगर कंपाउंड भी बनाना चाहते हैं तो कंपाउंड भी आप बना सकते हैं ठीक है ना अगर जैसे होता है ना मिनट्स अब जैसे मिनट्स का हमने बनाया अब कंपाउंड बनाना चाहते हैं कंपाउंड ले लेंगे अब बतानी होगी कि एक मिनट हावर्स भी बनानी पड़ेगी मुझे सिंपल में जाकर एच आर एस के नाम से हावर्स बना लेते हैं ठीक है और कंपाउंड में जाएंगे कंपाउंड यूनिट यहाँ पे क्लिक करेंगे बतानी होगी कि जैसे कि घंटे के हिसाब से कितने मिनट बराबर कितने घंटे होते है कितने मिनट काम करेंगे तो बतानी है अगर मिनट्स ले लिए और अगर साठ मिनट उन्होंने काम करते हैं तो एक घंटे के बराबर होता है ना आवर्स ले लेते हैं ठीक है अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एसेट ऐसे ही आपको बना सकते हैं यूनिट भी ठीक है जिसमें उनको पैसे मिल रहा होगा दिया जा रहा होगा देखिए यूनिट भी हमने बना लिया यूनिट को भी क्रिएट कर लिया यूनिट के बाद में देख सकते हैं लिखा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप ठीक है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाकर फिर अटेंडेंस तैयार करनी पड़ेगी आपको आवाज आ रहा है सुन पा रहे आप लोग चलिए बढ़िया तो अब यहाँ पे आप देख जैसे देख रहे हैं स्टेप फोर में जाकर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में लेकर बनानी पड़ेगी तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में लेकर बनानी है तो हम जा रहे हैं यहाँ पे ठीक है टेलीको ओपन करके जो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है इसमें जाएंगे और क्रिएट करेंगे क्या क्या क्रिएट करने की जरूरत है जैसे बोला गया ना कि आप कितने दिन प्रेजेंट या वर्किंग डे भी डाल सकते हैं आप ठीक है ना प्रेजेंट या वर्किंग डे आप डाल सकते हैं दोनों में से दोनों सेम ही है वर्किंग डे ठीक है वर्किंग डे और फिर एंटर करके सिर्फ अब यहाँ से जैसे जाएंगे ना आप बतानी है कि वर्किंग डेज यहाँ पे जैसे जो प्रेजेंट का बताया जो प्रेजेंट है कि किसमें अटेंडेंस लिव विथ पे है ठीक है ना तो उसी को सिलेक्ट करना है अटेंडेंस लिव विथ पे पे ठीक है इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर का एक्सेप्ट कर लेंगे अब देखिए उसके बाद ओवर टाइम होता है ना ओवर टाइम ओवर टाइम अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति काम करता है तो ओवर टाइम का भी पैसे मिलता है उसको सिलेक्ट करने का आगे बढ़ेंगे किस पे मिलेगा ये तो प्रोडक्शन पे मिलता है क्लियर ना और किस में मिल उसको पैसा दिया जाएगा घंटा में या मिनट्स ऑफ सिक्सटी मतलब जिसके अनुसार मिलेगा ना उसको आपको सिलेक्ट करना नहीं है ठीक है आइए हावर्स भी रहेगा घंटे के अनुसार अगर मान चले किसी को मिनट से दिया जा रहा होगा तो मिनट को भी सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है लिव को आप सिलेक्ट करेंगे लिव को बनाएंगे ठीक है लिव विदाउट पेड लेंगे आप आगे बढ़ेंगे जो लिव विद विदाउट पे है ना इसको सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि जो छोटी लिया है उसका पैसा नहीं दिया जाएगा सारे चीजें हमने किस बनाया प्रोडक्ट जो अटेंडेंस है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमने जगह बना लिया क्लियर अब देखिए इसको बनाने के बाद जो हेड आ रहा है हेड को भी हमें बनाने की पड़ेगी जैसे जो जो पैसे मिलता है ना वो सारी चीज बनाने की जरूरत पड़ेगी ठीक है ना तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे पे हेड्स में जाएंगे अब ये जो पे हेड्स आ रहा है पे हेड्स में जाकर क्रिएट करेंगे क्या क्या जैसे बेसिक आ, बेसिक सैलरी हम लिख देते हैं जो वहां पर सिर्फ लिखा हुआ था तो हम सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है बेसिक सैलरी समझिएगा वही है बेसिक सैलरी अब बताइए क्या है बेसिक सैलरी इंप्लॉय को मिलता है या कटता है इंप्लॉय को मिलता है यह अर्निंग्स है इंप्लॉय के लिए तो लिखेंगे क्या सिलेक्ट करेंगे क्या अर्निंग्स फॉर इंप्लॉयज को सिलेक्ट करेंगे ये क्या होगा कंपनी के लिए क्या है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में का होता है ठीक है आप ईयर से जो पे स्लिप है इसको यस करनी होगी ठीक है नेम ऑफ अफेयर पे इन पे स्लिप बेसिक सर्विंग रहना चाहिए अब बता अब देखिए यहां पर आ रहा है यूज फॉर ग्रेचुएटी ग्रेचुएटी के लिए यूज कर रहे हैं आप अगर यूज कर रहे हैं तो यस कर लीजिए ठीक है ना ग्रेजुएटी कर लीजिए यूज कर रहे होंगे तो यस कर लीजिए ग्रेजुएटी पढ़ चुके हैं ना अब कोई दिक्कत नहीं होगा यस कर लेंगे आगे देखिए आ रहा है ना कि कैलकुलेशन टाइप यानी किससे कैलकुलेशन करनी होगी एज कंप्यूटेड वैल्यू या as user defined value flat rate attendance या प्रोडक्शन तो ये देखिए एज कंप्यूटेड वैल्यू की कंप्यूट करना होता है वैल्यू यानी खुद का वैल्यू डालना होता है यहाँ से हमें खुद की डिफाइन करनी होती है यहाँ पे वो ये अमाउंट डालनी होती है कि फ्लैट रेट होता है ना एक अमाउंट पे डालते हैं जिस अमाउंट पे सारे चीज यानी कि जो उसको एम्प्लॉय को मिल रहा होता है ठीक है ना एक अमाउंट यहाँ पे हमें डालते हैं डिफाइन करके ही डालते हैं लेकिन कितनी अमाउंट डाल देते हैं ना कि कितना बेसिक सैलरी उनको मिलनी चाहिए वो अमाउंट डालते हैं फ्लैट रेट में ठीक है अटेंडेंस का मतलब समझ रहे प्रोडक्शन का मतलब समझ रहे हैं तो फ्लैट रेट को हम सिलेक्ट करेंगे अब फ्लैट रेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको बताइए कि अब बताइए कि किसमें पैसे दिया जाता है उनको मंथ्स में दिया जाता है ना मंथ्स को हमें सिलेक्ट करने पड़ेगा ठीक है मंथ्स को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे आ रहा है राउंडिंग मेथड आता है राउंडिंग मेथड पहले से जान रहे हैं आप कि राउंडिंग मेथड में क्या सिलेक्ट करनी है जैसे नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट करते हैं लिमिट में वन डालेंगे ठीक है ताकि एरर ना आ जाए और एंटर करके एक्सेप्ट कर लें क्लियर ये बेसिक सैलरी मेरा ये हेड्स हो गया एक हेड्स हो गया और बाकी और हेड्स बनानी होगी जैसे डीए बनानी है डीए के मतलब डेयरनेस अलाउंसेस ये भी एम्प्लॉय को मिलता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज और इनडायरेक्ट बिजनेस के लिए या कंपनी का एक्सपेंसेस होगा इनडायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे ठीक है अब यहाँ से बतानी है कि क्या करनी है डिफाइन करनी है या कंप्यूट करना चाहते हैं वैल्यू को ठीक है तो इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं क्यों क्योंकि ये फॉर्मूले से मिलता है जो बेसिक सैलरी होता है ना उसी बेसिक सैलरी का 40 परसेंट मिलता है डीए का पैसे तो यूजर डिफाइन वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे ठीक है एक मिनट अगर मान चलिए फॉर्मूले के अनुसार उनको मिल रहा है ना अब यहां से क्या करना है कंप्यूट करनी होनी है कि नहीं वैल्यू किस वैल्यू को उनको मिलता है कंप्यूटर वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी हम फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं एक नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट करेंगे एक वन मिनट वन मिनट हाँ हेलो हेलो अब देखिए यहां से क्या करनी होगी नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करने के बाद लिमिट वन डालेंगे आगे जाएंगे हम यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं ना कि किसी किसी फॉर्मूले पे डाल दे रहे हैं या उनके करंट सब टोटल पे जा मतलब उनके करंट जो सब टोटल है उस पर पैसे मिलेगा या उन करंट जो अर्निंग टोटल है वो है या फिर करंट डिडक्शन पे मिलेगा तो इनको क्या है कि जो करंट मतलब जो फॉर्मूले लगानी है स्पेसिफाइड फॉर्मूले लगानी है उस फॉर्मूले पे इनको मिलेगा उसको सिलेक्ट करनी है और इसी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है और बेसिक सैलरी का आपको कोई अमाउंट नहीं इफेक्टिव फ्रॉम कब से एक अप्रैल से और मतलब अमाउंट अप टू क्या है कोई अमाउंट हम नहीं फिक्स करना चाहते किस अमाउंट तक इसका फिक्स है बस ये डालना चाहते हैं कि परसेंटेज में उनको पैसे मिलेगा बेसिक सैलरी का कितने परसेंट तो फोर्टी परसेंट यहाँ पे फोर्टी परसेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे सारे लिखा हुआ है उसमें उसी प्रकार से हमें डीए के बाद एच आर ए बनानी है यानी हाउस रेंट अलाउंस ये भी सी है जो मिलता है इम्प्लॉय को ये भी अर्निंग्स है इम्प्लॉय के लिए अर्निंग्स फॉर इम्प्लॉय ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा ठीक ना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बतानी होगी क्या ये भी कंप्यूट करना वैल्यू या डिफाइन करनी है ये भी कंप्यूट करनी होगी ये भी जो बेसिक स्टडी होता है ना उसका फोर्टी परसेंट ये हाउस रेंट मिलता है अगर कहीं कम मिल रहा होगा तो कम सिलेक्ट कर लीजिएगा ज्यादा मिला होगा तो ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट कीजिए लिमिट वन डालकर आगे बढ़ जाइए और यहाँ पे भी क्या करनी है कि सिलेक्ट करना है कि ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे और जो बेसिक सैलरी होता है ना उससे बेसिक सैलरी का ही उनको भी परसेंटेज में यानी फोर्टी परसेंट ही दिया जाता है कंपनी की तरफ से उस इम्प्लॉय को ठीक है या परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे फिर फोर्टी परसेंट सेलेक्ट कर लेंगे और एंट्री का सेलेक्ट लेंगे क्लियर अब उसी प्रकार से और कुछ मिल रहा होगा जैसे कन्वीनियंस मिल रहा है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद ये भी अर्निंग्स होता है ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंसेज होगा और ये भी क्या होता है ये भी अगर मान चले कि अगर कोई डिफाइन करना चाहते हैं वैल्यू जैसे कि कंपनी बोलता है कि नहीं तुम्हारा डिस्टेंस के अनुसार हम पैसे डिफाइन करेंगे तुम्हें कितना पैसे देंगे हम कितना यानी कि डिस्टेंस तुम्हारा आने जाने का खर्च क्या हो रहा है उसके अनुसार पैसे देना चाहता है वन थाउजेंड टू थाउजेंड जीओ भी तो आपको यहाँ पे जो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू है ना यहाँ पर सिलेक्ट करके वहां वैल्यू डाल सकते हैं ठीक है नहीं तो अगर लग रहा है कि नहीं मुझे कंप्यूट करना है वैल्यू यानी फॉर्मूले के अनुसार वो दे रहा है अपने अगर फॉर्मूले के अनुसार दे रहा है जैसे कि बेसिक सैलरी का ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट तो एज कंप्यूटेड वैल्यू को आप सिलेक्ट करेंगे ठीक है नॉर्मल रनिंग सिलेक्ट करने के बाद लिमिट में वन डालिए और एंटर के आगे बढ़िए तो अगर मान चलिए कि ये भी क्या है कि एक स्पेसिफाइड फॉर्मूले पे मिलता है तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद बेसिक सैलरी का अगर मान चलिए मिल रहा होगा वो परसेंटेज में ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे क्लियर फिर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे अब सारे हेड्स ऐसे ही हम बना लेंगे अब देखिए ये सारे पैसे बना लेंगे मिला होगा तो उसको बना लेंगे जो जो मिला होगा सारे चीज बना लेंगे ठीक है अब मान लीजिए पीएफ का कुछ डिडक्शन होता है एम्प्लॉय का अब डिडक्शन बना रहे हैं ठीक है प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड अब एम्प्लॉय के लिए क्या है तो ए स्टेचुरी डिडक्शन मतलब आप बताइए कि एम्प्लॉय के लिए क्या है डिडक्शन है स्टेचुरी डिडक्शन है या स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन है या फिर ये ग्रेचुएटी है उनके लिए नहीं ग्रेचुएटी है नहीं लोन ले रहे हैं नहीं ठीक है यहाँ से क्या है उनका पैसे कटेगा डिडक्शन है ना उनका पैसे क्या होगा जो एम्प्लॉय होगा ना एम्प्लॉय का पैसे कट जाता है ठीक है ना इम्प्लॉय का जो पैसे होता है वो कट जाता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिखा हुआ है ना स्टेप की पीए को इम्प्लॉय स्टेशनरी डायरेक्शन आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी यहाँ से हम क्या करेंगे जो इम्प्लॉय के लिए इम्प्लॉय स्टेशनरी डायरेक्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे ये कंपनी के लिए क्या होता है लाइबिलिटी होता है ठीक है पैसे चुकाना पड़ता है करंट लाइबिलिटीज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके आगे बढ़िए अब देखिए जो पीएफ होता है ना ये डिफाइन नहीं किया जाता है ये बल्कि फॉर्मूले के अनुसार ये पैसे कटता है ठीक है ना और कितने परसेंट डिडक्शन होता है तो जो बेसिक सैलरी होता है उस बेसिक बेसिक सैलरी का ट्वेल्व परसेंट पैसे कट जाता है डिडक्ट हो जाता है ठीक है ना तो एज कंप्यूटेड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और ये भी यहाँ भी नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट करेंगे लिमिट वन डालेंगे और यहाँ भी मान चलिए स्पेसिफाइड फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे जो बेसिक सैलरी होता है उसी बेसिक सैलरी का बारह परसेंट पैसे कट जाता है डिडक्ट हो जाता है ठीक है उसी पैसे जो पैसे मिलता है उसी में से डिडक्ट हो जाता है उसी प्रकार से ई एस आई है ईएसआई e भी बना लेंगे ये भी क्या है स्टेटिस्टिक डिडक्शन होता है एम्प्लॉय का करंट लायबिलिटीज सोनाली कुमारी अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे कि यहां से भी यस यहां भी बेस कंप्यूटेड वैल्यू को हम चेक करेंगे ठीक है और ये भी नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे लिमिट वन ये भी क्या होगा कि स्पेसिफाइड फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे अब देखिए यहां पे क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट निकालता है ना 1 मिनट जो इसका हम निकाले थे एक्सेल में जो काम किए थे हम लोग जैसे देखिए ये एस आई ना ई निकाला गया तो देखिए फॉर्मूला क्या है 1.75 परसेंट का एन यानी कि यानी कि जो टोटल अमाउंट है ना टोटल अमाउंट का 1.75 टोटल अमाउंट कैसे निकाला गया है देख सकते हैं कि क्या क्या टोटल किया गया देखिए यहाँ पे यानी टीबीएस टीडीए टीएचआर जो है सीओएन है ना कन्वेनियंस है ये सब को क्या क्या जोड़ा गया है चार को जोड़ने के टोटल अमाउंट आया है इसे यानी कि इस अमाउंट को मिला हुआ है ठीक है ना ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को पैसे मिला हुआ है तो इसी अमाउंट पे हमें लेकर आनी है तो हमें सबको एड करनी पड़ेगी वहां से जैसे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे फिर एड पे हेड पे जाकर फिर कन्वेंस पे एड करेंगे फिर एड पे जाकर फिर डीए पे एड करेंगे फिर एड पे हेड पे जाइए फिर उसी प्रकार से जो एज आ रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए ठीक है टोटल अमाउंट पता चल जाएगा टोटल अमाउंट क्या हुआ अब ये क्या होता है कि one seven five percent deduct होता है तो one point seven five percent हम डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे क्लियर अब देखिए और कुछ अगर मान चले लोन लिया जा रहा होगा इम्प्लॉय के द्वारा तो लोन ले लेंगे लोन इन एडवांस में हम रखेंगे ठीक है अगर लोन लिया जा रहा होगा तो अगर लोन नहीं लिया जा रहा होगा तो नहीं ले सकते मतलब कोई जरूरत नहीं है ठीक है बाकी देखिए हमने सब चीज बना ली है ठीक है बनाने के बाद लिखा है गोइंग मतलब अब जा रहा है कहाँ पे आपको जा रहे हैं कहाँ पे सैलरी डिटेल्स पे ठीक है ना उसके बाद सैलरी डिटेल्स पे जाकर फिर एम्प्लॉय के नेम को सबको एक्सेप्ट करनी होगी हेड और वहां पे डाले हुए क्या सैलरी उनको देनी है वो सारे चीज तो अब देखिए यहाँ पे जो सैलरी डिटेल्स आ रहे हैं ना सैलरी डिटेल्स पर जाइए और सैलरी डिटेल्स पर जाकर वो चीज डालिए क्या मतलब किस रेट पे उनको मिल रहा है क्या मिल रहा है ठीक है तो सैलरी डिटेल्स में जाकर क्रिएट कीजिए क्रिएट करने के बाद जैसे हिमेश कपूर है दो ही हमने नेम बनाए हैं हिमेश कपूर को सिलेक्ट कीजिए अब जैसे उनका बेसिक सैलरी सबको एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी पी हेड है ना सारे पी हेड को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे बेसिक सैलरी अब देखिए फ्लैट रेट डाले थे ना रेट यहाँ पे डालना पड़ेगा कितना उनको दिया जाता है देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल की अठारह हजार इनको सैलरी मिलता है ठीक है महीने का सैलरी है अगर इसमें उनका वर्किंग डे कम हो जाएगा तो पैसे कम हो जाएगा और बाकी एक उनका कन्वेंस भी मिलता है डीए मिलता है ईएसआई e भी मिलता है एचआरए e मिलता है पीएफ मिलता है सबको एक एक करके हम सिलेक्ट कर रहे हैं ठीक है ना सिलेक्ट करके फिर एंटर की प्रेस हम ले सकते कर जैसे हिमेश का बनाया उसी प्रकार से मोहन मल्होत्रा का भी बनाएंगे और और यहाँ पे जाकर उसका भी बेसिक सैलरी हमें डालना पड़ेगा कितना बेसिक सैलरी उनको मिल रहा है ठीक है बेसिक सैलरी फॉर एग्जाम्पल ये क्वालिटी डिपार्टमेंट में है तो हम डाल देते पच्चीस हजार इनको सैलरी मिल रहा है ठीक है तो पच्चीस हजार डालेंगे बाकी सबको सारे पे हेड्स को सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके ठीक है और एंटर एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर लिया इसको अब देखिए सैलरी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया ठीक है अब डालने के बाद देखिए ये जो पूरे स्टेप यू लिखा है ना स्टेप को फॉलो करते हम बढ़ रहे हैं आगे ताकि समझ में आए आपको बढ़िया से अब देखिए ये काम करने के बाद लिखा है स्टेप सिक्स में कि वाउचर टैक्स में जानी है और पैरल वाउचर में जाकर नेम क्लास डालनी होगी सैलरी टेबल का ठीक है ना तो यहीं पर देखिए जहाँ यहीं पे वाउचर टाइप्स आप मिल रहा है ना इसी वाउचर टाइप्स पे हम जाएंगे ये वाउचर टाइप्स पे जाने के बाद और क्रिएट मतलब क्रिएट कर लेंगे और मतलब सैलरी डिटेल्स के नाम से बनाना चाहते हैं तो सैलरी सैलरी पेबल के नाम से बना सकते हैं आप ठीक है ना वाउचर टाइप्स में जाकर सैलरी पेबल के नाम से बना सकते हैं आप ठीक है या फिर जो पेरोल वाउचर वहां से सेलेक्ट करनी है पेरोल वाउचर में जाकर पेरोल वाउचर को सिलेक्ट कर लीजिए ठीक है जैसे अल्टर में हम जाएंगे अल्टर में जो पेरोल आ रहा है पैरोल को हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर एंटर करके आप आगे बढ़िए और जो नेम ऑफ क्लास आ रहा है ना नेम ऑफ क्लास में सैलरी पेबल क्या बना लीजिए ठीक है सैलरी पे, पेबल और एंटर करके आगे बढ़ेंगे लिखा है ना उसमें दो बार end of list end of list select करनी है और लेजर में जाकर बना लेनी है सैलरी का सैलरी ठीक है और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रख लेनी है इसको ठीक है ना और एंटर करके आप आगे बढ़ जाइए लेकिन यहाँ पे आपको कैश को सिलेक्ट करना होता है तो कैश होता है कैश को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए आ कर लीजिए क्लियर अब इतना कर चुके हैं ना अब हमें क्या करनी है कि पेरोल वाउचर में जाकर उस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करनी है और ट्रांजेक्शन बतानी है ठीक है तो इस ट्रांजेक्शन यहाँ पे पेरोल वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए पेरोल वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले पेरोल आ रहा है फिर अकाउंट आ रहा है इस प्रकार से आ रहा है लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है अटेंडेंस बनानी है ठीक है ना पेरोल वाउचर में जाने के बाद हमें क्या करनी है अटेंडेंस बनानी है जिसके लिखा है फर्स्ट सिलेक्ट ठीक है अटेंडेंस वाउचर लिखा है and write days in attendance value ठीक है ना अटेंडेंस वैल्यू डालनी पड़ेगी लिखा है हाउ मेनी डेज ठीक है हाउ वर्क यानी कैसे करें उसके पर कंट्रोल के साथ एफ की प्रेस कीजिए और वहां पे आ जाएगा अटेंडेंस वाउचर के लिए अटेंडेंस डाल सकते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ एफ फाइव हम की प्रेस किए ठीक है ना अब देखिए अटेंडेंस आ गया ना अब यहाँ से अटेंडेंस बना सकते हैं किसका अटेंडेंस बना चा, बनाना चाहते हैं अगर मान चलिए जो हिमेश है हिमेश कपूर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है तो अब मान चलो बतानी है कितने दिन छुट्टी किया उन्होंने दो दिन छुट्टी कर लिया यही जो हिमेश है इसने ओवर टाइम भी किया है कितने घंटा कर लिया मान चले कि 110 घंटा काम किया है ठीक है 110 घंटे का कैसे मिलेगा थोड़ा क्लास ओपन होगा कि नहीं मतलब टुडे क्लास अच्छा वो चार से छः बड़ा पागल लड़का है वो क्लास शाम में चलता है चार से छः फिर भी पूछ रहे क्लास ओपन होगा कि नहीं इसी प्रकार से क्रमांचल इसी हिंग्नेस का और वर्किंग डे कितने हैं मतलब दो दिन छुट्टी किया है तो कितने दिन उसका काम रह गया है कितने दिन काम कर रहा था वो सारी चीज यहाँ से बना सकते हैं वर्किंग डे उसका कितना है डाल सकते मान चले कि उसको अट्ठाईस मतलब तीस दिन का स्टैंडर्ड डे है लेकिन उसका वर्किंग डे ट्वेंटी है दो दिन उसने छुट्टी ले लिया है ठीक है और एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर लिया इसी प्रकार से आप बनाएंगे जो मोहन मल्होत्रा है मोहन मल्होत्रा के भी ऐसे ही आप बनाएंगे ठीक है ना अगर इसने भी कोई छुट्टी लिया होगा तो लेव लिया है तो लेव को बना लेंगे तो मान चलिए भी एक दिन का छुट्टी ले लिया है बाकी इसका कुछ नहीं है बाकी एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लिया ठीक है और इसका डालना चाहते हैं वर्किंग डे डालना चाहते हैं तो वर्किंग डे डाल दीजिए ठीक है मोहन इसका मोहन मल्होत्रा का वो वर्किंग डे कितने मान चले ट्वेंटी नाइन डेज है फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अगर मान चले किसी को twenty five days twenty six days ही काम करना होता है तो ट्वेंटी फाइव डाल लेंगे और एंटर के हमने एक्सेप्ट कर लिया ये अटेंडेंस हमने बनाया अटेंडेंस बनाने के बाद आप देखिए आगे क्या स्टेप है स्टेप में बोला जा रहा है यहाँ पे नोट में लिखा भी था कि the attendance will enter the voucher first यानी कि कर लिए हमने कंट्रोल 75 की प्लेस करने के बाद अब अगला मैंने लिखा है कि देन सेलेक्ट दी पेरोल ठीक है ना and fill the auto fill auto fill करनी पड़ेगी जिसको कंट्रोल साथ F4 की प्रेस करना होगा और फिर उसके बाद देन अल्ट प्लस F1 की प्रेस करनी होगी ठीक है तो कंट्रोल के साथ F4 की प्रेस करते हैं अब F4 की प्रेस करने के बाद दो बाउचर टाइप आएगा नेम पैरोल है बाउचर टाइप क्या है सर्दी पेबल के नाम से जो प्लस डाले तो उसको सिलेक्ट करनी है ठीक है करने के बाद फिर बोला गया कि अल्ट के साथ आपको एक की प्रेस करना है अब यहाँ पे सैलरी बनाइए ठीक है एम्प्लॉई जो फिल्टर आ रहा है ना ये बनानी पड़ेगी आप बता रहे हैं फ्रॉम ठीक है ब्लैंक फॉर बिगनिंग यानी कब से ये शुरू कर रहे हैं आप कब का उसको सैलरी दे रहे हैं ठीक है कितने दिन का सैलरी दे रहे हैं यानी एक अप्रैल से लेकर तीस अप्रैल तक आप क्या उसी को दे रहे हैं यानी कि लिखा है कि इम्प्लॉय ग्रुप यानी किस इम्प्लॉय को देना चाहते हैं सबको देना चाहते हैं या सिर्फ एक को देना चाहते हैं सबका हम तैयार करना चाहते हैं जितने भी हैं ऑल आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे अब देख सकते हैं यहाँ पे उसका सैलरी बन चुकी है टोटल अमाउंट निकल गया ठीक है देख रहे हैं ना यानी कि जो हिमेश कपूर है हिमेश कपूर का टोटल पैसे कितने मिलेगा तैतीस हजार दो सौ दस रुपए मिलेगा उसका पैसे बन रहा है और जो मोहन मल्होत्रा है इसका छियालीस हजार एक सौ पच्चीस रुपए क्यों बनेगा देखिए बेसिक सैलरी इसका अठारह हजार था ठीक है इसका कन्वीनियंस का पैसे इतना मिला जो जो पैसे आराम से तरफ से देखिए वो पैसे मिल रहा है डीए का ही मिला अब ये देखिए जो कुछ डेबिट बैलेंस बता रहा है कुछ क्रेडिट बता रहा है डेबिट जानते ना डेबिट बैलेंस यानी इसका है क्रेडिट मतलब इसका नहीं है यानी कि लाइबिलिटी होता है जो कट जाता है पैसा क्रेडिट मतलब कट कट रहा हुआ है कट जाएगा ठीक है इसका पैसा नहीं मिलेगा जैसे ई e का पैसा मिलेगा पीएफ का नहीं मिलेगा कैंटीन का नहीं बनाया था अगर मान चले वहां पे कैंटीन बनाते तो भी उसका डिडक्शन हो जाता है लेकिन एसटीएस के डिडक्शन नहीं होता है डिडक्शन होता है ठीक है ना कैंटीन का अमाउंट डाल देते हैं कितने का खाना खाया है वो चीज बनाकर उसको भी हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं ठीक है ना समझ में आया अब यहाँ पे चलिए कैंटीन वाला भी हम करके दिखा देते हैं कि कैंटीन का डालना कैसे करेंगे पैरेलल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे पेयर्स में जाएंगे क्रिएट करेंगे क्या जैसे कैंटीन का बना लेते हैं कैंटीन यानी कैंटीन भी वहां पे तो अब एम्प्लॉय का अर्निंग्स है या क्रेडिट डिडक्शन है डिडक्शन है ठीक है फ्रॉम एम्प्लॉयज अब यहां से बताइए कि क्या होगा उसको एसेट्स माना जाएगा लायबिलिटी लायबिलिटी ही होगा करंट लायबिलिटीज आगे से लिख लीजिए अब वहां पे क्या करना है एज कंप्यूटेड बिल डालिए जितने का खाना खाएगा ना उतना उसका पैसे कट जाएगा so, यहाँ सॉरी यहाँ पे एज यूजुअल डिफाइन वैल्यू डालिए जितना पैसे खाए जितने रुपए का खाना खाएगा उतने पैसे उसका कट जाएगा ठीक है ना एज यूजुअल डिफाइन वैल्यू को सिलेक्ट करके हमने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ से जैसे पैरल वाउचर में हमने गए सारे कार्टेरियस बना चुके हैं अब कंट्रोल के साथ जैसे ए फोर होता है की प्लेस करके सैलरी पेबल सेलेक्ट किए अल्ट के साथ ए की प्लेस किए और जिस दिन का सैलरी बनानी है उसको सिलेक्ट करेंगे एक मिनट पहले हमने तैयार कर चुके थे इसीलिए ये इस प्रकार से शो कर रहा है ठीक है अब हम क्या करते हैं दूसरा हम बना लेते हैं यानी पैरल वाउचर में जाकर मंथ को चेंज कर लेते हैं अल्ट के कंट्रोल के साथ ए फोर की प्लेस करके सैलरी पेबल फिर अल्ट के साथ एक ही प्रेस कर रहे हैं अब मई का सैलरी दे रहे हैं ना एक पांच का एक पांच इक्कीस और ये मान चलिए इकतीस का महीना लगता है ना इकतीस पांच ठीक है ऑल आइटम्स पहले हमने नहीं डाले थे ना पहले नहीं डाले थे डायरेक्ट हमने बना लिए इसकी वजह से लेकिन वहां पे क्या होता है ना कि वो आप कैंटीन का भी पैसे आ जाता है जिस पैसे को आप एक मिनट हाँ हाँ ये नहीं किए थे वहां एक पैरल इन्फॉर्मेशन अभी देखिए सौरभ आ रहा है अब जो हमने यहाँ पे सैलरी डिटेल्स बनाए थे ना सैलरी डिटेल्स में क्रिएट नहीं किए थे इसलिए वहां पे शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जाएंगे और अल्टर कर लेते हैं हिमेश का और यहाँ पे एक चीज हम एड नहीं किया एक चीज को और एड कर लेते हैं कैंटीन ठीक है कैंटीन का पैसा और कैंडिंग का एड करने के बाद एंटर आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से मोहन को भी हम सिलेक्ट करते हैं मोहन मल्होत्रा को तो इसको भी मान चले कि कैंटीन है तो कैंटीन का मिलेंगे एक मिनट एच आर एफ और सर ई एस आई भी है पी एफ है पी एफ और यहाँ पे कैंटीन ठीक है और एंटर हम ऐसा कर लेते अब अब जाकर हम बना सकते हैं किस में जाएंगे पैरल ऑप्शन में जाएंगे पहले जा, जान रहे हैं ना अटेंडेंस बनाने के लिए कंट्रोल के साथ फाइव की प्रेस करेंगे फिर अगर सैलरी के लिए है कंट्रोल के साथ फोर की प्रेस करते हैं ठीक है ना सैलरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं और फिर अल्ट के साथ एक ही प्रेस करते हैं एम्प्लॉय का फील्ड के लिए और वहां पे जिस दिन का हम सैलरी उसको दे रहे हैं वो डेट डालते हैं और सब कुछ लेकर दिन पर दिन आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए यहाँ पे कैंटीन में बाहर है ना कैंटीन कितने का खाना खाएगा वो पैसे खर्च रहेगा यहाँ पे देखिए अब डालनी पड़ेगी ये जो डिफाइन वैल्यू था ना अब डिफाइन कीजिए कि कितना पैसे खाया है कितने रुपए खाना खाया है पंद्रह सौ रुपये खाना खा गया है ये पैसे क्या होगा क्रिएट हो जाएगा पंद्रह सौ रुपये कट जाएगा देखिए माइनस हो गया इसमें उसी प्रकार से देखिए अभी छियालीस हजार एक सौ पच्चीस रुपये बता रहा है फॉर एग्जाम्पल इसने दो हजार रुपये खाना खा लिया दो हजार डालेंगे तो दो हजार माइनस कर लेंगे यहाँ से छियालीस हजार में से दो हजार माइनस कर लिया कितना पैसा हो गया चौवालीस हजार एक सौ पच्चीस हो गया इस प्रकार से हम सैलरी को तैयार करते हैं अब बताइए पैरल समझ में आया कि नहीं आज जिशान बोलेगा जिशान ज्वाइन हुआ अभी हाँ जिशान है समझ में आया कि नहीं आया ये पैरोल है इस प्रकार से यार आ गया सर चलिए बहुत बढ़िया और सब लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से लग रहा है कि सब लोग आ गया ओके यू वेलकम और बोलिए रुचि रुचि को भी आ गया ये पूजा ज्वाइन नहीं किए प्राची का मोबाइल खराब था वो तो फिर बोल रही थी कि मोबाइल सही हो जाएगा तब ज्वाइन करेंगे वो तो देख रहे हैं कल सही हो गया कौन कौन है यस सर आ गया चलिए पुष्पा वो भी आ गया very good very good Rohit Sanjeev नहीं है ये कोई बात नहीं रोहित को समझ में आया कि नहीं आया पवन ऋतु ये सब ऋतु ज्वाइन किया था ये हाँ, चले कोई बात नहीं आ गया सर दिक्कत भी होगा हाँ हाँ बिल्कुल है बिल्कुल है इसीलिए तो तैयार हो रहा है मेन एक चीज नहीं करते हैं आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं पढ़ाइए जितने स्टूडेंट्स होंगे सबको पढ़ाइए सबके बेनिफिट्स वाला ही चीज है नुकसान नहीं करेगा जितने नॉलेज होगा भरपूर नॉलेज मिलेगा ये बहुत कुछ बहुत बढ़िया चीज है जो नहीं आपको मिलता है ना ये साथ कोर्स के साथ ये सारी चीज मिल जा रहा है टू जेड तो वही इसीलिए हम डाल देते हैं कि किसी को कोई दिक्कत होगा तो जाकर वहां से देख सकता है ठीक है फिर नहीं बोलेगा कि मेरा छुट्टी गया है मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्लास आज के लिए इतना ही करें क्या है सर पैंतीस थर्टी फाइव का लंबा वीडियो बहुत